たちルールをとらがりおった無理さシャボに侮辱されお前がボケニコネシオリアパンシのリンパだねユイブでボケ Хоть и угадывал,